de No hay ningún derecho y Derecho hecho prefiero improvisar Hoy vamos a privar, no me voy a cortar Siempre que pueda creo que hay que disfrutar Mañana estaré mal, pasado dará igual De copa en copa y pido porque me vuelve a tocar Yo me pido porque me vuelve a tocar camarero, que necesito gas. la contero, camarero, comero un imperial. la contero, camarero y no le molestes más. Voy tan nublado, de lado a lado. Llegaré a casa y caeré todo desnucao. En algún lado habré dejado la puta chupa y porque aún no me he Yo el frío porque aún no me he Yo hoy pido más Hoy vamos a privar No me voy a cortar Voy a beber hasta llegar a vomitar Mañana estaré mal Pasado dará igual De copa en copa pido porque me vuelve a tocar No con hielo, camarero Me quiero refrescar No con lleno, camarero Que necesito Camarero, esto chintoga no con hielo, camarero me de imperial Contra con hielo, camarero No me molesto más no con hielo, camarero Me voy a emborrachar no con hielo, camarero No te molesto más cola con hielo, camarero La vamos a pillar cola con hielo, camarero Y no